معلمة حبست طالبة بالحمام عقابا لها ولكن النهاية كانت صادمة وكارثية صلوا صلوا صلوا على رسول الله كانت هناك فتاة تدعى ياسمين وكانت من الطالبات المتفوقات التي يشهد لها الجميع بحسن الأخلاق والهدوء والتفوق كانت هكذا منذ دخولها المدرسة منذ الصف الأول وظلت هكذا حتى وصلت إلى الصف الخامس جاء والدها الذي كان دائم الشجار مع والدتها ويضرب الأم كثيرا مما أدى إلى تأثر نفسية ياسمين كثيرا بتلك الأمور وفي يوم ما كانت مدرسة اللغة العربية تريد إعطاءهم واجبا منزليا وهددت البنات أن التي لن تقوم بفعل الواجب سوف تضربها كثيرا وتحبسها في حمام المدرسة وبعد انتهاء اليوم ذهبت ياسمين إلى بيتها وابتدأ الشجار بين الأب والأم وكذلك الضرب المهين للأم أخذت ياسمين تبكي كثيرا إلى أن نامت على تلك الحالة وفي اليوم التالي وفي الحصة الأخيرة جاءت معلمة اللغة العربية وطلبت الواجب من الطالبات لتجد ياسمين لم تقم بفعله فأخذتها إلى الحمام لتكتب الواجب هناك كان من المفترض أن تفتح لها بعد انتهاء الحصة إلا أن المعلمة نسيت أن تفتح لها لأن زوجها اتصل بها وذهبت من المدرسة والجميع ذهب بعد انتهاء اليوم الدراسي والد ياسمين ووالدتها جاءوا إلى المدرسة ليسألوا عنها وبالصدفة إحدى المعلمات فتحت باب الحمام الذي كان مغلقا بالقفل ووجدت ياسمين ملقاة على الأرض أخذت المعلمة بالصراخ وجاءت معلمة اللغة العربية وشاهدت المنظر وأخذت تصرخ هي الأخرى والأب يبكي بحرقة والأم أغشي عليها تم نقل الطفلة إلى المستشفى ولكن للأسف الطفلة يبدو أنها ماتت من الخوف للأسف ذهبت ياسمين نتيجة وحشية والدها ومعلمتها يا ربي هذه الطفلة ماتت بسبب إهانة والدها لأمها وبسبب واجب مدرسي أنا أريد أن أوصل رسالة إلى كل الأهل الذين يتشاجرون أمام أطفالهم احذروا فهذا الشيء يؤثر بشكل كبير على الأطفال وقد يدمر مستقبلهم رجاء مني لكم اعتنوا بأطفالكم وشاركوا هذه القصة مع كل الأهل لكي ينتبهوا